Hoffwn diolch i fy rhieni am fy anog i wneud yn dda yng ngwyddoniaeth yn yr ysgol. Nawr rwy'n cael rhag weld patrymau tywydd ar gyfer Cymru gyfan ac eu cyflwyno ar dyledu cenedlaethol. Swn i'n licio diolch yn rhieni am yn anog i wneud yn dda mewn gwyddoniaeth yn yr ysgol. A nawr dwi'n creu effeithiau arbennig i'r aglenni fel Doctor Who a Sherlock. Hoffwn ddiolch yn rhieni am fy anog i astudio gwyddoniaeth yn yr ysgol. Nawr dwi'n cael cyfle i astudio rhwyddau anhygol o ledled y byd a mae pob dydd yn dysgu rhywbeth newydd. Hoffwn ddiolch i'n rhieni am anog fi i wneud yn fan yn gwyddoniaeth yn ysgol. nawr dwi'n cael cyfle i weithio gyda rhai o thletwyr gorau Tîm Cymru. Dwi'n diolchgar i'n fy nrieni am anog fi i wneud yn fan gwyddoniaeth yn yr ysgol. Nawr dwi'n cael gweithio ar arbrofion cymhleth i deall sut mae'r bydysawd yn gweithio.